بابا هلا وش رايك نسوي قصة؟ قصة بنت تركب على دراجة وتالي نامت غفوت لها غفوة وتالي بالغلط صدمت الرجال خدام مسكين وتالي قال عليه تقدر تخلص الحدوتة ممتازة